Merhabalar sevgili Kaptı? Merhaba Deparda Severler. Herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayız. Kaldığımızdan devam ediyoruz. Bu arada Havakla oynamaya çalışıyorum da. Ben tutmaya çalışıyorum. Tamam. landing. I'm coming, I'm not low enough, man. See that, yeah. Dun, dun, dun, dun, dun, Umarım sesim geliyordur arkadaşlar. Ee, geçenki videolarda baya kolay. O pardon ya yanlış tuşlar attım. Psikopata bağladı. Trevor. Heh polisini tek. Bir saniye. great police. Kendine değişiyor. Çözemediğim bir algoritmayla mouse'un süreni değiştiriyor. Farklı süreni değiştiriyor gelecekti. Yakında aldı o yüzden. neden oldu? Garbage. Burası havalandı mı? Ne bu? Ya. Kabul olamıyor ya. Keşke White'ı aldı. Tamam mısın? Tamam. Michael'a geçelim bakalım. Gerçi hayat Michael zaten. Geçen ben Michael'la oynamadım. Couldn't bring myself to do it. Biliyorum ben. やわしじゃまな。Ne oluyor? Anlıyor. ってもう電車に止まって電車ですねいろいろこはるで I want I want to p l a Kolla da oynamak bayağı zor ya. Kuşları tam bilmiyorum ya. Look out! Oraya götür. Oha. Hey hey hey hey. Ya. Alright, alright, alright. Mikrofon sesim geliyor mu bilmiyorum. Tarzan bir patlama yaşadık. <clears throat> Sesim geliyorsa nala, gelmiyorsa mualla. Yes. Ya ben GTA 5 oynarken çok sıkılıyorum ya. Eskiden GTA 5 bana daha cazip geliyor. Görüyor beni ya GTA 5. Ya da ben işten yorgun geliyorum o yüzden. Psikolojik Her seferinde bu yokuş çıkarken aynı muhabbet yapıyoruz değil mi? Yapıyoruz yapıyoruz. İnanın bana yapıyoruz. Armut tepelerini tırmanırken yorgunluk muhabbeti. Armut tepelerinde yorgun adam. Fark ettim. Dalgan çıktı. Gene Ya ben buraya bir kere daha geldim. Görev görev değil bu ya. Federal bilmem ne. Saçma bir bina. Gene aynı hatayı yap. Ne bu? Burada bir soru işareti var. Soru işareti ne? Böyle mal mal dolaşıyorum. Ya şuradan direkt atlayamıyorum. Kaçacağım böyle. Evet ya sanki Tomarla para verdim arabaya. Yolu dolanacağım da ölme şeyim olmuyor. Ha. Kestirme yok. Buradan bir de bol otomatik çıkarız. Biraz sert oldu ama çıkarız. Heh. Buradan bir de aşağı bol otomatik indim mi? Tamam. Oh mis. Tamam. Ha, inemiyorum ya. Tamam. kangen arabayı. Kangen. Bak ben Ne var yavrum? Sen ne araba lan? there. Ne biçim araba bu ha? Hayır ya. hayır. No problema. Sıkıntı yok. Alright. Bunun kaşını ya. Bura nere? Gidelim bakalım. Gidelim. Polis aleti var. Ama açılmıyor. Tam soru işaretleri nedir arkadaşlar? Bana biri açıklar mı ya? Her yerde görüyorum ben soru işaretini. Ve ben görevi nedir onu bulamıyorum. Yani e, Allah rızası için görevin ne olduğunu. Bu haritadan bana görevin ne olduğunu diyebilir mi? Soru işareti var. Kuru kafa var. Ben görev yapamayacağım. Dars ne ya? Soru işaretine giriyorum. Görev yapamıyorum. Save house. Los Santos Acaba Trevor'la mı diyor? PS var. Minus var burada. <clears throat> <clears throat> Bol bol soru işareti. Buraya gidiyoruz. Burası da 2,5 kilometre. Ve şeye geçsem. Belki bunda bir görev yapacağız. All oh, nigga, I'm on, nigga. Call the police and tell them to bring out the body bag. It ain't worth it, homie. Go home. Man, I don't bust on these old bitch-ass niggas and sleep like a baby. Rankine bayağıdır oynamıyordum. Şimdi de benim şey niye yabancı dil oldu ya? Anlamıyorum ki bir mesaj ya bir şey. 感じのスつないだろ अरे यार मार खाता ஆமாம் Đây là một cái nhà nhà Mà mình cài Kafanda şimdi çıkartsaydın ya. Çıkar ve yere attı. Tamam. Burası bir mekan değil mi ya? Nerede bu? So what's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit. Y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole... hotel. soon as I pay the bill. is for şey Arkadaşlar kusura bakmayın ikide bir radyoya giriyorum ayarlardan. Kolda oynadığım için biraz sıkıntı yaşıyorum. Kolu denemek maksadıyla oynuyorum. Bu arada bugün çok yorgun olduğum için fazla konuşamıyorum. Uykum var aşırı derecede. O yüzden bu videoyu çekmek için çekiyorum yani. Yoksa benden bir aksiyon beklemeyin. Aksiyon beklemeyin. Ay geçenki videodaki gibi olmayacak yani. Bayağı yorgunum. Ya, bıraksınız uyurum. Ben uyurum. Yaptığım iş çok zor bir iş. अच्छा हाँ need backup now. All DLA units report oh. immediately. Görev olur var lan bunun. Ya bu görev ne diye ben bilmiyorum ya İngilizce. Assassin'e terk et. Hedefi öldü... Lan ben aşağıda kalmışım bak. Hedefi öldü değil mi ya Assassin'e? Atak. Target. Her neyse, her neyse. Of uykum var benim ya. Uyumak istiyorum. Kaç dakikanız alacağım arkadaşlar. Bırakmaz. Hobi olarak başladım. yaparken işte genelde şey gözetmezsiniz sanırım. Karşılık. Bu abone olmaları veya ne olsun. Artmayınca ne bileyim ilerleyince benim moralim bozuluyor. O yüzden bir çekmeye gelmiyor. Bazı arkadaşlar kanalımdayım olabilir. Bu oran %100 olmadığı için belki ilerleyen zamanda hayatına bu iş çok meşakkatli bir iş. Böyle bir e, organizasyona katılıyorsanız çok iyi hazırlanmanız ki bunun için e, zamanınızdan ödün vermeniz gerekiyor ki benim zamanım zaten yok. Saat 9 akşam 7'de geliyorum yani 9 e, çok fazla vaktim olmuyor. Hayatımın çoğunu da işte geçiyor diyebilirim. Sana geriye kalan sadece akşam saatleri işte. Bunlarda ne yapabilirsin? Efe suikast koydu. Nasıl yapacağım? Silah koydu. Ben bilseydim şey alalım. Uh... Sir, leave the area now! This is for authorized personnel only. Let's move it out, people! We need this area cleared! I'm I need backup now! All nearby units report immediately! Oh Yakalandı bu. Allah'ım ya. Ben bu görev anlamadım. Bir defa suikast kor diyor. Suikast Sir, leave the area now! This is for authorized personnel only! bağlamışsın ya. I'm not going to say this again. Leave now. I need backup now. All nearby units report immediately. Ah. Abi. İmdat. Arkadan bir giriş var ya. Evet ben. Başkan. Ben ne? Hedefe suikast koyuyor. Nasıl yaptın? Repo, we need this area cleared! Would you watch where you're going? Sir, leave the area now! This is for authorized personnel only. I need backup now! All nearby units report! Abi nedir bu ya ben Ne numaranı çözemedim ben. Bana biraz sığır diyebilirsin. Gerizekalı diyebilirsin. Sir, leave the area now! This is for authorized personnel only. I'm not going to say this again. Leave now. I need backup now. Nearby units report immediately. Yok. Ne yaptın Arkadaşlar kusura bakmayın e, videoyu burada bitirmek zorundayım. Ee, benim yorgunum. O yüzden pek e, olayı çözemedim. Hedefe suikast kurtuyor ama hangi hedefe? Nerede hedef nerede bilmiyorum. O yüzden e, videoyu burada bitirmek zorundayım. Tatlınıza sığınaraktan videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım eğlenmişsiniz demeyi çok isterdim ama size bir şey sunamadım. Yani geçen bölümdeki videodaki gibi pek bir şey yapamadım. O yüzden kusuruma bakmayın yorgunum. Yorgunu olduğumdan dolayı sen kusura bakmayın. Ee, video çekmek için çektim. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Ölmez arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. İyi eğlenceler.